ka ishiara m dis video biko tụsalụ m ozi a ka ọ gagharịa bikos eh, ọ bụrụ na ishi ahụ dị video i may not continue ịghọtago i need more people to join us and um, ka anyị kwuo okwu a once and for all bikos ihe a akaligo bikos a sị na okenye ọbụla amara egwu a na dị gịnị aghụghọ mhm. okenye ọbụla amara ekwu okwu ụda ụlụ ana ọ da aghụghọ ọ da ajọ obi onweghị ife na ọdịrọ so today we are going to hit the nail at the head ka anyị kụọ hama n'isi ntu ka ọ sala ọkụ master profit or whatever you call your name you should report here immediately ka anyị kụjaa gị isi bikos gụbụ nwoke ịpụta iwere alụrụ ana na-edosa alụ datina ife na-eme datina ife na-eme mbọta ịma ihe niile na-emenụ ya are not an ipob member ịnọghọ nda ot ịdatụ dues na ipob onwe ihe gbasara gụ gbasara ipob ị naghị respect maazị nnamdị Kano iji bikos of ego jee na famili maazị nnamdị Kano ga-anụrụ nwaanyị yet you don want to allow us to drink water and keep cup every time every time pụta online bịa na bịa na onwe gị na-eme dat na ịmarụ ife ị na-eme and ịma ife niile ị na-eme during the time maazị nnamdị kano na outside ị na-edisobe maazị nnamdị kano onweghị onye iji wee kpọrọ mmadụ every time ị na-edowe alụ dat na ịma everything maazị nnamdị kano na-ebrokast na e ụjọ ekweghị pụta ịpụta na brodkast na-akụ inyo a whole leader of indigenous people of biafra na ya na broadcast na-ekwu okwu na facebook gụnwa bụ su na-enwere ọnụ pụta ịpụta ị na-ebrokast na-akọgheli na-achọ onye ị ga scam today e kidnap na maazị nnamdị kana pụta na na-edobe alụ datị na ịlọvụ maazị keke isi wee lọvụọ maazị nnamdị kana na fight dos keke isi wee azin ịlọvụọ maazị nnamdị kana naanụ the sister of maazị nnamdị kana every time agaghị anụlụ gị ihe ee eh? ị na-ekwu okwu ego na-ekwu okwu ego ekwu ha n'okwu ego emalite master profit or whatever they call you ever since you got married to Maazị Nnamdi Kanu sister itigo e any money na IPOB o nwere ego ị na-atụ na IPOB did you have any money there ego wọdị na akpa ndị IPOB why are you so worried about IPOB money kedu ihe iji wee gbakele anya tinye ego ndị IPOB eni small thing ị ga-akọs mmadụ ị ga-ibu ibu onye ọnụ ibu onye ọnụ a na-emebichi aha gị a na-emebichi aha gị oke ịpụtago na a na-emebichi aha ndị midia warrior ndị ipob how dare you na anyị na-ayọ data anyị na-ayọ ego yes ka ọ bụrụba gị nwa na-ada ayọ data ịda ayọ ego ịnọ n'obodo a na-akpọ germany onwe ihe ị na-eme die ịnọ na facebook na-akwagha anya ka awụọ ka awụọ ṅụjuru mmiri afọ every time ịpụta pụta kpuo akwa na mad a ga-agwọ gị ala na ego because you cannot continue and be behaving like a mad person while ịmụ ihe ị na-eme onye ala ọ na-ekwu okwu ego gịnị gbasalụ a madman wit ego master profit a na-ewe that na the whole people ọrụ n'isi ha every time you will cause that person every time you will cause this person every ị ga-ekwubi okwu n'isi onye a ngị gbugburu bugharị ee eh, gburugburu buhari every time one thing every time iwere ofu as in iwere ofu old story na-akọ ị na-akọ rubbish up and down kedu your problem oke ihe a ka ime last two years during the time eh, dr ikenga ikenga uru agụpụta Jejebalu one man na-eclaim that na ebu general one man a na-awa one mr chijioke ka asị ọ na-eme pastọ wee bido na-akpali ndị IPOB ikenga baala ya obido bido tretin iwe ikenga iwee pụta online je kpọọ da pastọ kpọta da pastọ na soshal midia da pastọ nọrọ n'ihu anyị na-akpali maazị nnamdị kano agbachitego nkịtị njezie mee vidio correct ego si dat na si people that they shuga go and ibido ịgbalụbịa na my inbox because ị da ha ụla you don work na Facebook ka ị na-alụ ọlụ onwe ihe ị na-alụ ịnọ na fesbuk na-achọ onye ị ga scam ịgbalụ ozigbo ozigbo immediately nkọtụ my broadcast gbalụ bịa na my inbox bido threaten be m onweghị ihe na that very day ịkọba rubbish kọba ihe niile ịkọ ọkọsịa today ọkwa m nwa nọ na m ga-anyụ ọbara that na ị na-enye m 21 days na m ga-ebido nyụwa ọbara na you are giving me 21 days master profit let me tell you ihe anụnwa bụ social media and we are not as in gona those days ị ga-apụta sị na ịbụ onye amụma that na ị na-akụ onye ọnụ that na ị na-abụ onye ọnụ anyị anaghịzi akụ ụdị akụkọ ahụ now that kind of rubbish ada ọ naghịzi eme exist now it is high time you mind yourself you caution yourself ị bụrụzi ụmụazị at your age you are no longer a child bụrụgo mpa mmadụ look at you how old are you now gị na dis maazị Nnamdi Kanu the whole world na-erespect today gị na ya kedu onye tọrọ ibe ị na-anụ nwanne maazị Nnamdi Kanu but you are not coordinated ị na-akwanyela onwe gị ugwu every time ị kpụrụ people n'ọnụ ịdụ bittered ịdụ jealous ị naghị like progress nwanne gị every time ị na-afụ mmadụ ị na-afụ onye ahụ as nobody well you are the main person that is nobody. ị nweghị ike ịfụ ihe ọjọọ asa okenye ịbụ kpọọ ihe a ihe ọjọọ evritime ị da alụlụ ana ị na-aghọ obi a na-afụ gị ụfụ o nwere onye ga-anwụrụ gị masta prọfit o nwere onye ga-ewelu ndị anya gị kedu azị kedu onye mee gị ihe a what is your problem otu a ka ị ga-esi na-agagharị na-agosip around o onye ego na ya kwụ ị nweghị ike ịfụ ihe ọma kpọọ ya ihe ọma oke lukat maazị chike dozie m ịdụ jealous of that young man because of gịnị ọkwa maazị nnamdị kano fụchala gị wee were ọchịchị nye maazị chike dozie m nke o gosiri ogo that you are nobody nke o gosiri ogo that you don't have anything to offer ị nweghị ike azin jezuola onwe gị ike respect yourself ma that na onweghị anything ị nwelu to offer you are nobody mana a na-agwa gị si a na-emebichi aha gị master profit kpachala onwe gị anya go na your people master profit and co amachakwa m unu ncha niile otu unu si agada wee na-agosip be warned be warned ka m na-agwa gị ị na-eheti ka akpali agụ but ị na-alaiki ịkpali people you love it ịdọpụta onye nke isi a na-enye onye a recharge card ha inyenugo anyị recharge kaadị before onwenugo onye inye recharge card ma ọ bụgo dat na enyere anyị recharge card is it your business gịnị gbasalụgo gbasara recharge card a enye pipo onwenugo onye inyela aka since your life ever since azin eji wee mmalụ onye bụ ị na-eme nnalụ ide enye enye you failed that is why iji wee e, e, jeje nụwa nwunye maazị e, nwanne maazị nnamdị kanụ because of that you don't have anything to offer you failed ịdala ada ịdalu wofli you were a useless man that is why iji wee jee na-anụ sister of maazi Nnamdi kanụ ka e wee kwunye gị n'ọkụ ka e wee tichaa gị ka e wee mee gị ka ị bụrụ mmadụ that is why iji wee jee nụọ nwaanyị na already made family ifela ada eme a na-agbachite gị nkịtị because of maazi Nnamdi kanụ yet you don want to respect yourself ọ pụtara na ịma anya nele ene nke alọrọ alọ how many times ka people kpọgoro na radio biafra na complain gonwa to maazị nnamdị kano maazị nnamdị ka a na-achịghị ọchị a complain cha he will laugh over it to show you that na you are nobody na ịbụ daazị ịbụ onye ala nwa ife ibu onye ala love money you are a madman but you love money master profit kwanyela onwe ugwu kwanyela onwe ugwu na everybody ma na onwe ha anything na even you can't even kill a cockroach ịma mgbunwu cockroach nkịtị kọma n'ọchịcha ịma mmenwu ihe dị n'ọchịcha every time pụta na-eko na-abasa ị nwere power you have powers to do more and ị na-ada ala ka ị na-ekwu okwu karịrị gịnị na ị nwere powers and you have nọ n'oge ugburu Buhari and and you have powers to do more ị nwere powers to do more achọghị kidnapụ maazị nnamdị kano bụ your in-law your power egosi ego dat na achọrọ ikidnapụ maazị nnamdị kanụ irezi ha alam on time ịpụta tibe mkpu si na-ekwe ihe ifuru na-ekwe ihe ifuru as a prophet ị na-eclaim that you are eburu maazị nnamdị kanụ ihe ị na-apụta agwa anyị everyday bụ money money money money money onwe onye nyere ego desalụ gị did you give anybody money to keep for you? every time ekwu okwu fundraising ịmalite what right have you to question the order of Maazị Chike Doziem Maazị Nnamdi Kanu o nyere gị ọchịchị n'aka kedu ihe gbasara gị gbasara Maazị Chike Doziem ma ọ bụrụ na onye ọda what is your business in IPOB ị na-eje meeting ndị IPOB ị bụ a member of IPOB ị na-atụ deals na IPOB what is your problem kedu ihe bụ nsogbu gị ekwute okwu ego na-amaghalị biko shiaranụ dis video biko shiaran vidio onye a na-ekwu okwu ebo master profit data agadi nwoke mere anya ka awọ ka awọ ṅụrụ mmiri akpụ he doesn't want to respect himself every time ọ pụta na ipob na-amanye ọnụ gbasara ihe na-amanye ọnụ n'ihe gbasara ipob kedu ihe nwere ike ịkpọda man kedu the meaning of master profit masta na ị na-anụ sista of maazị nnamdị kanụ ọ bụghị anyị egwu the right pụta na chalenji the leadership of ipob you have no right ọ bụrụ na onwebeghị onye gwa i am sitting here this evening to tell you master prophet you are nobody and you remain nobody stop causing havoc in ipob because you are not a member of ipob look at ihe ị na-ekwu n'ọnụ onye gwa ka ị dị bido ibido kparịba that person threaten bie gịnị ka ị last two years m ji wee pụta for you up to since that day till today gị ihe melụ m esheki gom for one day anyụgo m ọbara for one day ị na-ekwu okwu karịrị gị ị na-ekwu okwu eji azin ị na-ekwu okwu eji alọkụ mmadụ up ị na-ekwu alụ n'ọnụ and you don't have any power ọ bụrụ na m panitere with you na o nwere ike today ị gaghị anọ ebe ị nọ today gbata ibidogo na-eto ọnụ because ị mara onye ka gịnụ I don't know the name you have built ị na-asị that na a na-emebi shi every day okay look at Prince Darlington every time ịkpụ dagui n'ọnụ sọsọ ofu mkpụrụ okwu dagui kwuru n'isi gị ibela akwa one week and kịta ị na ha elughali, ị na ha amagharị na-achọ ihe a ga-asị gị but I want to tell you today stay away from media warriors of IPOB you have nothing to offer leave us alone ị bụrụ ipob memba onweghị ha gbasara gị gbasara ndị na-ana data ọ bụrụ na m pụta today si biafrans that they should give me data i have the right to say that because ị naghị azụrụ m data onwe ihe gbasara mụ na gị mụ na gị anaghị eme ofe ife ị naghị eme agitate for biafra master profit onye oshi you are not agitating for biafra ijos na-agosipụ na social media na-achọ ndị ị ga-egwu wayo ịnọkọta bido na-ele na-ele ọgwụ eji agwọ ekpenta kasị na ọgwụ eji agwọ ọkọrọkọrọ nọkọtasị niile na-emepe one group a na-akpọ e, e, e, obi ndị igbo kasị gịnị from that n'ibu prọfet banye omenala from omenala ị na-achọ onye ị ga-egwu wayo onye kwụsị ike ibido mụwa kandụl ịmụọ kandụ igbu akwa white ifele onwegwu mekenu gị ifele onwegwu mekenenu gị this man kedu onye bụrụ gị ọnụ a kedu ihe na-ezuzu gị ị gaghị anakpu eji yụọ ị ịpụta na soshal midia na-anụ ọgụ ego o nwere ego inyere biafrans ha dobelu gị master profit why can't you stay away from finance of ipob gịnị gbasara ụgwọ gbasara ego ndị ipob o nwere onye inyere ego dobe master profit why can't you stay away from ipob why can't you leave chike dozie m alone Why can't you leave media warriors alone? You are only gossiping on social media, looking for a way to grow your page, looking for a way to grow your YouTube. You are sim- you are just a criminal. You are a confirmed criminal. anything you you uh, you can't even offer anything. You put everywhere, you now curse people. All the whole people that you have been cursing on social media, how far? nwa na-ekwu okwu today you cost me ịkọlụ m azin ịbụrụ m anụ one time ago m wee gwanago dat na ị nweghị any right you were a cockroach ịpụta ịbụ m ọnụ look at ị ga-ebugodo ụzọ nenegodo onwe gị bifo ị na-abụ onye ka gị ọnụ ịmakwa onye mbụ master profit did you know me inwe onye mbụ geenụ ntị n'ọnụ ọbụ ume mekụ na listin bikos ọ bụrụ na ihe abụghị onu master profit ụ na-agwa m gekenụnụ ntị Uh, my dear sister, thank you. you remember, about two months ago, I invited you to come to a program. I want to dis- I wanted us to discuss about uh, Biafra. You you were arrogantly you rejected. chukwu kpọọ wa ọkụ mụ na gị ka onye kalụ wee dị oke mkpa na ipob you chineke daz otoro gbakpọọ gị anya mụ na gị kedu onye kalụ ọ bụrụ na azin ọ bụrụ na nwa ada adịghị oke mkpa ka ihe iji wee bịakwute m mụ na gị ka m azin ka ijiri m wee gro your page if i'm not important in this struggle why did you come to me to use me to grow your page onye oshi onye oshi you want to use me to shine asif na m dị oke mkpa mba adịrọ m oke mkpa iwee chọrọ m bịaba did i come to you ọkwaghụ nwa bịakwute emu ka ịfụ dat na m dị oke mkpa point of correction adị m oke mkpa nwee oshi ị na-achọ onye na-egwu wayo na-egekwanụ ntị o today or 30th of september mhm. I, was it came ma ya program Normally, this is the second time I looked into your program. Sharing this video, because This is the second time. The first time I watched about two or three minutes, and this time, this was the first time I looked in. I saw you calling my name and mm-hmm. insulting me. Which name? You have not interacted with me before. You don't know me. You don't know my heart. You don't know my resolve. Ese Brumono from Mess. I saved all of you from mess, from collateral damage that would have caused by the, the threat of Ikenga and so on. So, what I have, oh, you insulting me. So, the person who made the peace to happen, the person who pushed back all the whole threats with my kind of diplomacy. Now, I am stupid. So the person who then now, who were doing wrong, that now accepted that he has done wrong, is now the most intelligent. So the master prophet is stupid. So Ikenga, that wanted to create chaos, that wanted to destroy the struggle, is now the most intelligent. My dear sister, I thank you. I am the master prophet, the awakened one of the Biafran people. I want to thank you for insulting me publicly. But I tell you something, my word never falls to the ground. I won't. ụmụ nwoke eji eche mba ị kparịrị m and I think na ịnọ n'ụlọ di gị kparịa m as long as Yahuwah liveth he must stand <laughs> ọnụ ị ga-anyụgide ọbụla ụnụ anụrụ ya ụnụ anụrụ ya onye enweghị onye ọ bụ biko shiaba dị vidio shia dị vidio biko <laughs> onye ala inechalụ m anya ndị gụ ka onye ị ga-amaja taa zuzu pụọ gị biko shiara ndị vidio jare <laughs> uh-huh. If I remember you, if I if if if one minute m chetara gị for one minute ị ga-agbọgide ọbara n'ọnụ gị till day you die. Okay. But I have not said so. I have not said so. if I remember you. Thank you for insulting me. Thank you for running a program with my name. Mm-hmm. Insulting me. Okay. I thank you. But let me tell you one thing. No matter whatever you do, and no matter whatever I say, I am who I am. I am the master prophet. I am the Biafran spiritual leader. Share the video. I am the most powerful man in the face of the earth. You don't see the hand of the Most High in me, Mom. and you will not see it. You will not hear it. your eyes will not see ihe ọnụ m ga-ebute n'ala Igbo ọkwe na ihe m gwara gị anya gị aga ahụ ya ntị gị agakwa naanị ya ọ ga-eme gị n'azụ thank you gụnwa ka ọ ga-eme n'azụ onwe all rọbish rubbish ị kọrọ kedu isie you are just a useless man master profit, ịdụ as useless as dog even nkịta aka gị mma you are a fool how many years ya edi ihe a na kedu afọ one dị ihe anyị na-akọsụ chi gị na aka gị ị nechara m anya ndị gị ka onye ị ga-eji wee shine na soshal midia ị na-eme m expect my people ka m gwakwa m unu o na ihe a niile ifuru ọ na-ezuzu i have never for one day since o ji wee na-agbaghalị mgbaghalị a apụtabeghị m bịa tụpụrụ ya ọnụ maọbụ reply ya ya na my inbox ka ọ na-abịa azin ebe na my inbox bịa na ayala niile ahụ atụpụghị m i did not respond to him alaghịdị m onu ọnụ alaghị m afọzie m nwee pụtasaa ya okwu i oh. oh, as in i ignored him emelụ m ya onye ala because he's a madman he's a madman oh, ma anya ego onye a na-ayị ala bọta ọ ma anya ego then after that day after message o sendiri around after 6 pm then olu uh, uh, na uh, six after six, o send another one because he was restless a na-achọ ka nwaada chalugo tụpụli ọnụ because o ji ha anya afụ nwaanyị atụpụrụ m ya ọnụ geenụ ntị na the second message I want to say I thank you very much. Ekele m gị. Ekele m gị. So instead of you to tell me, thank you for the good work I did, mm-hmm. Isevu, we are friends from mess. Okay. Ghana, no, na born, no, na parem. Okay. Ekele him go. Yawaruna, you don't know prophet. You have met one. Okay. For this insult in him, for any him get 21 days. Any him get 21 days from now. <laughs> anụmanụ ọgwụnụ onye ara rime na onye ara ihe ọ sọrọ gị mee ya onye ara ka ọ bụ n'ekwenye na-enye m 21 days nekwa ya na-egenụ ntị ọ na-achọ onye ga-apụta na social media he was expecting me to come out and say eh, please my people i want to apologize to master prophet master prophet i want to apologize to you please forgive me chukwu kpọọ ọkụ you are not up to the level of people nwada ugo na-eme apologize to ibu onye ala na-egenụ ntị o na-egekwanụ ntị make an apology <laughs> or gị na di gị ah! ịhụna n'elu ụwa ah! ụlọ ga-anọ n'okwu n'ọtọ gbanwụọ onye ọbụla di gị nwụ nekwanụ ụdị ka hat nekwanụ ụdị okwu this man na-ekwu nekwanụ how mean this man dị ọkwụnụfụ in this life eh, ọ bụrụ na mmadụ bụ chukwu that is onweghị onye kaala ịfọ n'ụwa mmadụ abụrọ chukwu if men were god ọ bụrụ na this idiot man that nọ chineke ka ọ wee maa na nsogbu kara ịdị at ihe ọ na-ekwu na m ga-akwụrụ ọtọ gbanwụọ na mụ ga agbanwu so for his mind na the same thing he told the master prophet um, God forbid, the same thing he told uh, Prince Darlington. I said, Prince Darlington, that's an agụ gubunya no n'ụmụ ya, that na a ga-achụ ụmụ ya n'ụgwọ akwụkwọ, that na a ga-achụpụ Prince Darlington n'ụlọ, That's na Prince Darlington, that no o nwere ego. Ịmagonu, you can imagine the height of a job, the height of wicked mind do this, wickedness do this man n'ime. So ọ that's an na achụpụ Prince Darlington n'ụlọ, this man don't happy. so ọ bụrụ na achụọ ụmụ prince darlington n'ụgwọ akwụkwọ master prophet adị hapi so ọ bụrụ dat na agụ ugbuo prince darlington this idiot adị happy ụnụ ọfụgo dịka onye na-apụtasị ụnụ na ya bụ prophet dat na ya bụ nke na ya bụ nke ọzọ ọnya ka chineke ji akpụ ya n'ana na onwere okwu ya na-ada n'ala that is why chineke ji nechaa ya anya na-akpụtọkọ ya n'ana he is a very big fool. onweghị ihe o kwuru na-eme onye a bụ do powerless this idiot do powerless look at him ọ bụrụ na onye a bụ chukwu ọ bụrụ na onye a bụ real prophet makwa na nche akala ime na-egenụ ntị o gemekwanụ ntị all this while ọ na-ekwu all this nonsense atụpụdomi ọnụ dum n'isi na-egenụ ntị 21 days from now ka m nyere gị 21 days mgbarị ịgbarịrị m now today 21 days ka m nyere gị ifugie after that day o kwuchara ihe a tupu ọdụmị ọnụ this thing was happening on september 30th 2020 o sendigo two messages under one as in under 30 minutes o then olu na october 1 o jiri m gaa na youtube mee vidio sendielu m the youtube link atụpụrụ m ya ọnụ oluo na septemba eh, oluo na october 2 o sendielu m hi around 7 p.m. in the evening time atụpụrụ m ya ọnụ then ọ lachapụ ọsọ wee mekwa another gene eh, another voice note gezie nụ ntị ọ na-remind m mgbe my 21 days ga-amalite ka ịfụ na onye anụnwa ọ dị restless <laughs> geenụ ntị hello my sister this is the master prophet the Biafran spiritual leader I am reminding you that tomorrow, Saturday, will be the beginning of the 21 days. <laughs> onye ala onye ala na-agbagharị na my inbox ọ na-remind him. m ọ na-remind him the beginning of my 21 days no be juju be that <laughs> no be juju be that na big juju o ọkwa nnukwu juju ọ na-remind him. look at a useless man na-enweghị na-adahụtazin ọdadị ten kobo onweghị ihe this man pass talụ not even a one naira this man one naira na social media ọ na-atụrụ anyị ka ọ dị relevant ọ chọrọ iji m wee shine ọ bụ dat na ọ majagide m ihe a majagide majagide e wee mgbapụta wee bịa mee apologize to him ọ kaala iji m wee mekata program even ọ ka ga na-akpọ m afa till today ọ chọghị ọ chọghị ịmaja mmadụ ọsị anya bịakwa jụọ m ya bịakwa jụọ m datị na m kwujọrọ ya ana m mechara bịa yọọ ya ọ ga-eji e wee na-eto ọnụ bọta awụrụ m ya na ana wụtọkọ ya wee gwa datị na he is nobody and he remain nobody onwe onye onye abụ bikos ọ bụrụ na onye abụ mmadụ nwaanyị aka ha na-enye nri asistance na ọ nwaanyị na-efid master profit quote me anywhere master profit go and work in germany go and look for job because ị nọ n'obodo mepere emepe stop scamming people on social media nwaanyị na-enye gị nri ịpụta isi anyị na ịbụ prọfet how many prophet na bible ka nwaanyị na-enye nri how many prophet na bible na-eri mama tankma master profit why can't you go out there remove your as in remove akwa white ị na-ekpu n'ahụ tụfusie ụmụ ọgọdọ ahụ chịkọrọ data ọgọdọ suo ọkụ jee chọrọ ọrụ rụba na na germany ọ bụrụ trọk ịnyaba go and look for work you are a man stop deceiving people ịwụ prọfetị ịbụ pro a na-asị dat na ịbụzie prọfetị you no go work ị gaghị alụ ọlụ na-egekwanụ ntị o So the 21 days will end in three weeks, Saturday. ya carry that after that Saturday, if you come to beg or apologize or anyway, every time this man na-ego every time this man na-ego kwụ na anụgo now every time ya na ego he love money so much kama ọ ga-aga straight to the point ọ na-ekwu okwu ego na ọ sọkwagodo mụnye bedi ego niile dị n'ụwa kedu ebe m si wee fụ ego m na-enye gị ego niile dị n'ụwa master profit did I tell you that I have money? kedu ebe m na-esi wee weta ego niile dị n'ụwa wee bịa nye gị ka wee yọọ azin wee m I can never give you shishi because I know that you love money so much you are a thief ego m na-enye gị go ahead and do what you want to do ka anyị try ya ka anyị nwa ka anyị malụ mbe na-abụ nke buke n'oke geenụ ntị ọ na-egekwanụ ntị ihe mebiri emebi emebiela mmanwụ uh, your friends, Dagwage, don't listen, don't care. Mm, forget about him. He's a false prophet. He doesn't have power. But Mbogiru, they will not be with you. Okay. Now, Ndibo has been talking about Ijele mm -hmm. for the past three, four, five months. Uh -huh. ijele ọ na-ekwu okwu ọkwa ndị media warriors dowere ijele ebe ọ nọ today but today o tekene the glory upon himself ọkwa media warriors ọ na akpali up and down ọkwa ha nwadowelu udele chukwukaofe egbu ọkwa media warriors dowere udele ebe ọ nọ today but tata anụnwa master prophet eklem wego na onye udele ebe ọ nọ today ọkwanofu this fake man this fake prophet this fake onye oshi na-ege ntị only three days I spoke a word concerning him. Uh-huh. Ijele Nana prison now. Uh-huh. After 21 days, you are blaming him again. ewere ị were n'aha m mebichie aha m gị pretend as if ma ahapụla m ya no you have to apologize. ga apologize ma enweghị ike aga m aga zụta ike thank god ka ị ma that na ị i really thank god that na ị mere admit that na nwere ike but na ị ga-aga ga zụta ike thank you for that but ị ma na ị nwere ike ọkwa ị nwere idea that na ị nwere ike you don't have power ngwa na-akọkwa kọba akụkọ m aga bụrụrụ ike ebe ọbụla na-enweta ike n'elu ụwa amaghị eweta ya mhm. Ahama, a yɛwura no aham Maybe a mu in the public mm -hmm. the prophets of your own time ɔmo yɛ mmereke and for information i invited you for my program maybe two months ago that just no i don't have time i don't have time i left you so ga abịakwa n'ime nga ahụ nọrọ na-akparị m kpọrọ m oku kparịa m publicly ekelele m gị but onye tara m n'isi ya so ha bụrụ isi ntawa ya n'ike aga m asọ nshi ọ ga-eru my turn my turn ruo even ndị IPOB niile nlele ụwa agbakọ aka ị na-akpọ IPOB are you an IPOB member gịnị gbasara gụ gbasara ipob ọsọ ndị ipob niile nọ n'ụwa gbakọ aka kedu onye ịbụdu hụ ayu ndị ipob ga-eji wee gbakọ aka bịa na ayọ gị unu afụgo level disman na-edosa onwe onye ejighị obere ite esi nni ụdị uko disman na-eko ọnwụ na disman nwere one small power e hey ịmakwa na nsogbu kara ịdị just look at ebe disman na-aha ngị onwe na ọsọ bedokwa ndị ipob niile nọ n'elu ụwa gbakọ aka just imagine Eh? hey alụ ka afụrụ afụrụ alụ this man anyway na-egekwanụ ntị na-egenụ ntị o ihe gara aga after 21 days ihe gara aga agaala mmanwụ asịkwa gị kpọọ m in the next 10 years to come it is too late oh. you have 21 days i didn't want to do anything on a haste I didn't want to say, let me just cuss this guy. Let me, no, I don't want to do that. I want to take my time. I want to give you opportunity. That the same opportunity you people don't give to others before. Mm-hmm. That is some opportunity I'm giving to you. Okay. For you to come and explain yourself. Mm-hmm. Ya wuru somebody tire gị mgbe ihe ga-eme ga-eme that person might not be there. Onye ahụ might give you airtime, encourage you, zụọra gị laptop, zụọra gị phone. But when your body everything you have will be crumbling. You can no longer stand and make a video. By that time, it's too late. I'm giving you the last warning. I'm not going to call you again. The next time you hear from me will be when I'm going to cast a spell. I'm Guru Buhari. <laughs> and I have power. Oh, no, no. carry o oh. <laughs> wait may we repeat am again una go hear wait wait wait you go nowhere isi mere gịnị isi na imere gịnị dis oya speak again. zọrọ eh? gị laptop zọrọ gị phone uh-huh. but when your body <laughs> everything you have mm. will be crumbling mm -hmm. you can no longer stand and make a video okay by that time it's too late. Uh -huh. I'm giving you the last warning. Mom. I'm not going to call you again. Okay. The next time you hear from me mm-hmm. will be when I'm going to cast a spell. Okay. I'm Guru Buhari. this man no get shame. <laughs> because of my people. Now who killed Buhari? buhari did, did anybody o nwere onye ma ihe gburu buhari ọkwa ya nọkọta no that na buhari anwụgo o nwere onye ekwurughị histri dat na ya gburu buhari bikonu <laughs> ọ kwụ na afụgo ka onye oshi ka kriminal si wee na-eklem dat na ya gburu buhari ọ na-afụgo ọkwụ na afụgo ka o si wee na-eklem abịa kịta were polisi kpụrụ ya na maọbụ were dss buo ya na ọkwa ọgọrọ agịgọ luka toto si ebutere onwe nsogbu n'ọya nwa gburu buhari <laughs> master profit i'm begging you please Can you use all this your power to go and kill a eh, Fulani uh, eh, herdsmen, killer herdsmen? Why can't you use this your power and kill all these uh, Fulani people now torment our people? Why can't you do that? In our social media, nwoke nụcha ọgụ ee nwaanyị nụcha ọgụ nwoke nwere akụkọ ndị ipob media warriors nụcha ọgụ master profit enwela otuto master profit enwela akụkọ o were put upon himself na ya mere nka na ya mere nka onye oshi master prophet you have no power you don't have any single power you are empty na-egekwanụ ntị na-egenụ ntị o ka unu na-anụlụ otu this man si atụ asị genụ ntị and I have power to do more. Okay. I want Mm-hmm. Thank you for your insult. Okay. But eligwe na ala mana I have not offended you. Okay. Akparịbeghị m gị before. Mm -hmm. Even though na atọrọ m gị. Okay. And ahụ m onye amụma. But ị e taala m. Uh-huh. Ntawa gị. I will not know that you are a young girl or, or you are or you talk about Biafra. Aga m ata gị taa gị final so that ga wụrụ an example to ndị ahụ na-asponsọ gị. Okay. So that when they see you. then they will remember. Okay. And the next time somebody like me, be sin how even Eben eh, Subia, sin how a prophet, eh, Hamalaga. Okay. Thank you. And I thank you once again okay. for insulting me. I saw that over 6,000 has watched the video. That means 6,000 has had you insulting me. Okay. Destroying my name. Okay. That I have built that nobody in the association that has the name that I've built okay. in the past. m ga-ata gị aga m asọ eletin asịkwa gị gaa na dibịa asịkwa gị kpọọ agwụ isi asịkwa gị gbaa amadi ọha they are subject to me akwachana m gị my people ọkwụ na anụ gị ọ sị na ọ ya gburu buha <laughs> amgburu buha <laughs> this man just na-ebutere onwe oke what of kịta anụnwa ese nde nde ese nde na aka abịa nwụchikọ onwe ka na asị dat na o gburu Buhari kee ka ọ ga-esi edifend nwa onwe ọkwa na anụghị ihe ọ na-ekwu maazị Nnamdi Kanu sef emepebedo ha ọnụ sị dat na ya gburu bugari ọ wụrụ <laughs> abịaghị una na bụ master profit biko ihe m chọrọ ịgwa gị bụ biko kwanyela onwe gị ugwu ndị midia warriors aka anyị na-ayọ data ọ gbasala ọgụ it is none of your business onwe ihe gbasala gị die o biko leave us alone can you continue yọwa our data is not is none of your business ị gaghị alụ nwa ihe anyị na-alụ ihe anyị na-alụ ịma nlu nwunye you cannot do what we are doing so that is it ọ bụrụ dat na azin ọ bụrụ dat na ị na-achọ ndị go na ha ga-akọ ọnụ jekwu ndị fulani men ka gụ na ha kọba ọnụ fulanis ha na-achọ ndị ya na ha ga-akọ ọnụ hapụ anyị aka your wife pụta one time ago mgbe mụ na gị na-enwe problem a wee sị m that na my sister please that we should stop the infighting i wonder why you are still doing the infighting ị na-afaịtị maazị chika edozie m na-afaịtị ipob media warriors na-afaịtị ndị ipob niile sọsọ criminals na ipob bụ ndị gụ na ha na wọk the criminals emela expel ọha bụ ndị gị na ha na wọk hand to hand master profit let me tell you maazị chika edozie nwere every right ime anybody expel and the maazị nnamdị kanụ pụta he will not say anything ihe ị na-agbaghalị gbaghalie enu gbaghalie ana ọ bụrụ dat na ịbụ ana ipob memba wee na-ezuzu ihe a ma maazị chike eh, eh, as in ma maazị chike dozie m aka n'imeghe spell for a very long time ọ dịghị take time ọ dịghị take shit from anybody so ihe iji emeghele ihe a bụ because of that na you are not a member of ipob that is why you are messing up that is why you are fooling around that is why iji wee na-eme nzuzu because ọ bụ dat na ịma ihe ikwesịghị ịpụta na soshal midia kpọghegbe ọnụ gị asa na edali man ebe ọ bụ dat na inwe sens ikwesịghị onwe onye mere ihe na-adịrọ mma ikpe onye ahụ private gwa onye ahụ ihe o mere na-adịrọ mma ị correct that pesin, then you move on ọ bụghị pụta na Facebook ị na-achọ ka ị were aha mmadụ wee shine ọ obere oge ise a na-emebichi aha gị anyway on this note ka m gbadogodie because eh, my eh, people they are now advising me that I should eh, calm down that I should leave him let me as in let me leave him for now till some other time mgbe m ga-eme ya adres i will show my face ka o wee kweta that na adị m atụ ya ụjọ and that na ọ na-eme ịghọtago so my people on this note jenugwa master prophet si na ya anaghị eche ọ nọ na germany people in nigeria are dying of hunger ha ọlụ dịnị then nyanwa nọ na germany ebe ọlụ juru everyday ọ nọ ya na social media na-achọ onye ọ ga-askam na-achọ people's pocket ndị ahụ ọ na-ene anya na their pocket they are working for their money so let him go and work for his own money too because ọ na-asọ nsọ ọlụ ọ elezi man na-apụtasị na ya bụ prophet elezi woman na-apụtasị na ya bụ prophetess without working elezi man na-apụta na-ebugharị Bible si na ya bụ prọfet without working ọ na-eche pipo ka ha ọ ka enyi ka o lie onweghị ego onye mmadụ nye ego n'ụwa ga-ezuli gị go and work master prophet it is high time you leave IPOB alone and their leadership you are not an IPOB member you are not under oath ị dat dues na ipob you just got married to maazị nnamdị kanụ sister that's all so you have no right of whatsoever na ipob pụta na-ekwu okwu anyhow gụbụ ụsụ inwela ọnụ jee chọrọ ọlụ je chọrọ ọlụ to avoid nwatakịrị mụrụ amụ ịsị gị go and kneel down ije n'ilo down because of ego a word is enough for the wise a na-asị na ị na-ayị ala but ị na-ayị ala ịma anya ego onye ala ma anya ego onye ala na-aba mba ego a madman man love money will ilego go ezegon because you are no longer a child my people on this note nyamalu nchana mma ah oke emesianụ